Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. По многочисленным просьбам и с учетом всех пожеланий нашей компании был разработан административный подсумок с отсеком для карты. Подсумок занимает 4 на 3 молля. Имеет небольшую толщину, что позволяет пользоваться подсумками для магазинов, например, при размещении на груди. А спереди находится широкая панель для размещения идентификационных знаков. В верхней части подсумка находится стропа, обеспечивающая быстрый доступ к содержимому. На передней стенке крепится чехол под карту формата А4 или А3. Внутри на задней стенке находятся два кармана и две резинки для пишущих принадлежностей. Широкая резинка в верхней части, например, для навигатора. Один карман во всю ширину подсумка. Небольшой карман для негабаритных мелочей. И еще одна широкая резинка, например, для компаса. данном чехле карта полностью защищена, как от мелкой измороси, которая идет сейчас, так и от более серьезного дождя. Но нам и этого показалось мало, поэтому мы решили устроить свой тест. Данный подсумок в разнообразных расцветках вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.